Thank you. Pipi, Pipi, waktunya mana, pipi? Si Pipi. Ada dalam. Ini musiknya mana? Jok, jok, Bakso, bakso. Bakso. Tapi kamu bakso. Tapi benar pemberinya ini.